Euh, alors, concernant la science ouverte, ma première question, ce serait « Mais c'est quoi la science ouverte ?» Alors, la science ouverte, euh, ce que ça m'évoque... Euh, la connaissance. Bien commun. Ethical. Valorisation. Communication directe. L'accessibilité. Nécessaire. La liberté. Société. participation. Démocratie. Fondamentale. En capacitation. Et le partage. Comment mettre en forme ces données quelle valeur attribuer euh, aux travaux qui se publient donc, dans la science ouverte. Comment est-ce que je fais pour euh, partager les résultats de mon expérience Comment on ouvre une page AI Du coup, quelle serait la place des sciences humaines dans les sciences ouvertes un aspect qui me semble peut-être un petit peu plus obscur de, euh, la science ouverte, c'est l'open peer review. Alors c'est assez long, hein, parce qu'il y a beaucoup de, légumes hein, à découper, des, courgettes, des carottes, des pommes de terre, des navets. Enfin, peut-être que ça va pas finir dans le bout, mais